Eh, de les llengües en les nostres vides, eh, creieu, creieu que és una necessitat o una comunicació? Eh, bueno, nosaltres hem parlat entre, entre nosaltres una mica i la conclusió és que les dues coses és una necessitat, primer de tot, i també comunicació. Però parlant hem afegit moltes més coses i hem construït com una piràmide. Mm on la base, o sigui, la, la més important és cobrir les necessitats bàsiques, després eh, hi ha l'aspecte de comunicació entre, mm, entre persones, una vegada que les necessitats bàsiques són cobertes, o sigui, de menjar, de resoldre petits problemes eh, logístics, de comunicació bàsica, eh, comunicació és un aspecte més ample i després hi ha l'accés a la cultura, a la cultura del, del, del país eh, que fa servir aquesta llengua, un aspecte d'integració que és molt, molt més complexa i, i, i lent d'aconseguir, però és molt important, i també hi ha un aspecte sentimental mm, que té a veure amb alguna més interior i, i que és molt important. I llavors aquesta és la nostra proposta, la nostra resposta. I tenim mm, cosetes relacionades amb Exacte. Tornant a, a les necessitats bàsiques, puc comentar una petita història de quan vaig jo arribar aquí a, a Catalunya, a Barcelona, no parlava ni castellà ni català i vaig començar a aprendre una mica de, de, de castellà, el suficient per anar al mercat a comprar fruita i, i verdura, no? i a anar cada setmana al mercat a comprar. Van passar les setmanes, després de, de dos mesos, eh, la dona de la parada em, dic, em diu Hijo, no són calcetines, són calabacines. I això és una necessitat bàsica perquè sí. havia de, de comprar. Uh mhm. eh, -huh bueno, jo tinc alguna més sentimental, o sigui, crec que he entès que ah, m'ha resultat tan atractiu el català perquè té sonoritats que tenen a veure amb el meu dialecte de l'Itàlia del Nord i, i el, el fet és que ah, jo sentia, escoltava aquest dialecte i el puc entendre, però mai he arribat a, a parlar-ho i llavors està connectat amb, amb les meves arrels i és com si ara jo eh, sí. estant aquí a Catalunya i aprenent català eh, pogués integrar-me més a la meva ciutat que no pas quan, quan estava allí, perquè ara puc parlar i puc escriure en una llengua, una llengua que identifico eh, a prop del meu dialecte. Llavors hi ha aquesta connexió sentimental molt... De necessitat comunicació. No, es, me, no, no es eso, pero sino que es muy sentimental.